Astăzi vreau să fie despre a respinge. În Dex, unul din sensuri este a refuza. Uh, și tot John Maxwell mi-a dat ideea să, să vorbesc despre a respinge. El spune că îmbunătățirea lui s-a petrecut în momente în care progresul a fost topat, respins sau încetinit și um, vestea bună este că, am notat, cu atitudinea corectă, respingerea poate aduce o proiecție pozitivă și te va duce la un nou nivel. Da, și pe mine tot la fel. Când m-am simțit uh, respinsă și refuzată, uh, cei 5 ani în care eu nu am luat la actorie uh, au fost, de fapt, anii mei de transformare. Am făcut pregătire foarte multă cu proful meu și atunci, practic, am pus bazele școlii de de improvizație pe care vreau să o încep uh, și pe care de fapt am început acum 5 ani cu copiii. Uh, atunci când uh, m-am simțit respinsă, de fapt, îmi dau seama că atunci m-am transformat cel mai mult. Tu ce părere ai? Ceau!